Բարև ձեզ։ Եկեք խոսենք switch հայտարարության մասին։ Ինչ է դա։ Ուրեմն եկեք ստեղծենք մի հատ ֆունկցիա, function make sound։ Ձայն հանի։ Եվ որը ընդունում է ինչ-որ մի արժեք, input, օրինակ, եւ անում ենք sense բան։ Եթե այդ input-ը հավասար է շունիկին, dog, ապա այդ ժամանակ եկեք ձայն հանենք woof։ Հակառակ դեպքում, եթե ուրեմն այդ input-ը լինի կատու, եկեք ձայն հանենք alert meow, եթե դա լինի բադիկ, այսինքն input-ը լինի duck, այդ պարագայում եկեք alert անենք quack, և մնացած բոլոր դեպքերում, եկեք alert անենք եսիմ, yes Իսկ հիմա եթե ուրեմն ես կանչեմ make sound օրինակ, չգիտեմ, cat աշխատացնեմ սա, մենք կտեսնենք, միա, այսքանը պարզ է, չէ՞, ոչ մի նորություն չկա ստե։ Ուրեմն պարզվում է, որ ես սա կարող եմ վերածեմ switch հայտարարությանը, այսպես։ Ինչ է կատարվում ստեղ։ Ուրեմն մենք ասում ենք switch, տալիս ենք ինչ որ փոփոխական, Եվ ստուգում ենք, եթե այդ փոփոխականի արժեքը սա է, այս կոդը թող աշխատի, եթե փոփոխականի արժեքը սա է, թող այս կոդը աշխատացնի, եթե սա է, թող այս կոդը աշխատացնի, մնացած բոլոր դեպքերում default թող աշխատի սա, այսինքն սա եւ սա նույն բանն է, նույն արդյունքն է տալիս, ասենք ասեմ։ Ամ Բայց դեռ մի քանի հատ, հա, իմիջալոց սա նաև կաշխատի անպայման չի տեքստ լինի, սա կաշխատի թվերով, boolean արժեքներով եւ այլն։ Okay, իսկ հիմա հարց, այս breaker-ը ինչի համար է։ Ուրեմն եկեք նայենք։ Ուրեմն եթե ես սա աշխատացնեմ հիմա cat-ով, մենք կտեսնենք միա, չէ՞։ Այդ բարձա։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ cat-ը եկավ մտավ ստեղ, switch case-ի մեջ մտավ, որը ունի սկիզբ եւ վերջ, չէ՞ Եվ եկավ բռնեց այս case, այս case-ին, որտեղ որ ուրեմն տրված արժեքը հավասար է այս տեքստին, հա, cat-ին, եւ աշխատացրեց այս կոդը, չէ՞։ Այսքանը parse է։ Հիմա նայեք ստեղ։ Եկեք այս break-ը հանենք։ Տեսնենք ինչ կլինի։ Meow, okay, parse։ Quack։ Ինչ է կատարվում ստեղ։ Ուրեմն բացատրեմ։ Break նշանակում է ոնց որ switch-ից ուզում ենք դուրս գանք։ Եթե մենք break չդնենք, նշանակում է switch-ից դուրս չենք եկել։ Եվ ինչ է ստացվում։ Ուրեմն, երբ որ cat cat-ով կանչում են գալիս, այ cat-ը մտնում է ստեղ input-ի մեջ, գալիս է մտնում է ստեղ, parza s case-ին չի բռնում, բայց բռնում է s case-ին, չէ՞։ Եվ կոդը սկսում է աշխատել։ Ինքը աշխատացնում է սա, տեսնում է, որ break չկա եւ շարունակվում է։ Ինքը աշխատացնում է սա էլ արդեն case-ին չի նայում։ Միանգամից հենց մարմինն է աշխատացնում եւ աշխատացնում է quack հետո դրանից հետո տեսնում ա, որ break կա, նոր դուրս է գալիս։ Այսինքն, եթե այս break-ն էլ չլիներ, ինքը կաշխատեր այսպես. meow, quack, yes im։ Այս ինչ է ստացվում, որ ինքը բռնեց cat-ին ու գնաց։ meow աշխատացրեց, հետո quack աշխատացրեց, հետո yes im աշխատացրեց, հետո էլ բան չկա աշխատացնել ու բրծավ։ Okay։ Այսինքն, այս break-երը եթե ու, ու այդ տիպի լոգիկա մի քիչ տարօրինակ է, չէ՞, որ մենք ուզում input-ը ուրեմն cat-ը, բայց նաև DAC-ի պարագայում էլ ենք ուզում սա աշխատացնել։ Մի քիչ խուճուճ է, այնց որ տենց charge-ի արժի դնել breaker, այսինքն ինչ է ստացվում, որ ամեն անգամ մենք գրում ենք case, մենք պետք է ուրեմն այդ case-ի համապատասխան լոգիկա գրենք, այստեղ լիքը լոգիկաներ կարող ենք գրենք ինչ ուզենք, բայց հետո գրում ենք break, որպեսզի switch-ից դուրս գա, թե չէ ինքը կշարնակի հաջորդի լոգիկան կսկսի աշխատացնել։ Հենց որ դա վտանգ է։ Հիմա երևի ձեզ մոտ հարց է ցակում։ Մի րոպե, եթե մենք այս նույնը կարող ենք արտահայտենք if else-ով, բայց ինչ են մարդիկ օգտագործում switch-ը։ Եկեք հեսա ուրեմն բացատրեմ։ Ուրեմն եկեք վերադառնանք մեր if else վարիանտի, okay, stack header Ուրեմն բացատրեմ։ Ուրեմն երբ որ սա աշխատացնում եք, համբյուտերը ուրեմն աշխատացնում եք օդը վերևից ներքև, չէ՞։ Ուրեմն ինչ է ստացվում, որ երբ որ դուք ստեղ կանչեք, ինքը կգնա կմտնի ստեղ, սկզբից կաշխատացնի այս կոդը, այսինքն ինքը կհամեմատի input-ը dog-ի հետ, կտեսնի, որ արդյունքը false է եւ նոր կգա ստեղ եւ կաշխատացնի այս կոդը։ Եվ երբ որ տեսնի, որ սա true է, նոր կաշխատացնի այս կոդը։ Այսինքն, եթե մենք ունենք շատ երկար if else if else if else if else if, եկեք պատկերացնենք, չգիտեմ, 12 հատ if else if else if else if ունենք։ Եվ cat-ը եկեք ենթադրենք, որ 12-րդն է, ամենաներքևինն է։ Նշանակում է, որպեսի դա աշխատի, այն մնացած if else if else if else if else if else if կոդերը պետք է աշխատեն, որպեսի լինի false false false false false false false, հետո նոր լինի true, իր մարմինը աշխատի, չէ՞։ Switch-ը այտենց չի աշխատում switch-ը ավելի օպտիմալ ձևով աշխատում։ Switch-ի պարագայում, երբ որ մենք switch-ին հանձնում ենք այս արժեքը, չէ, ինքը միանգամից թռնում է ստեղ։ Ինքը էլ չի ստուգում dog-ա, ոչ, անցնում հաջորդը, տա տա տա։ Նա, ինքը միանգամից ստեղից ոպ թռնում է ստեղ եւ աշխատացնում է այս կոդը։ Հետևաբար switch-ը աշխատում է մի քիչ ավելի արագ, քան if else-ը։ Bytes Հա, շատ հաճախ ես տեսել եմ, որ ծրագրավորողները break-ը մոռանում են դնել։ Ուղղակի մոռանում են։ Ու դա բերում է լիքը խնդիրների ու շատ տարօրինակ խնդիրներ, ինչպես տեսնում եք, այսինքն մոռանում են օրինակ break դնել, մեկ է որ շունա լինում, ինքը անում է համով, համյա։ Օրինակ, հա, այս բառը։ Ամ այդ դրա պատճառով ես կարաչակեմ, որ դուք switch case-ը JavaScript-ում չօգտագործեք։ Եթե ձեզ իրոք պետք են այդ մայկրովարկյանները, որ դուք շահում եք օգտագործելով switch-ը, այլ ոչ թե if else-ը, եթե դա ձեզ մոտ իրականում ինչ որ եղանակ է փոխում, ես կհարցակեմ անեք հետևյալ ձևով։ Ուրեմն, նայեք, ստեղծում ենք մի հատ object const um, sound obj, ասենք թե։ Այդ object-ի մեջ որպես բանալի դնում ենք արժեքը, tag։ Իսկ որպես արժեք դնում ենք function որի մեջ կա այն լոգիկան, որ մենք ուզում ենք աշխատենք dog-ի ժամանակ, որը կլինի այս լոգիկան, չէ, այս։ Դա դնում ենք ստեղ։ Հետո ավելաց շարնակում ենք, ավելացնում ենք եւս մի բանալի կամ attribute cat ու այդ պարագայում մենք ուզում ենք աշխատացնենք այս լոգիկան, չէ։ Նույնը անում ենք ուրեմն duck-ի, duck-ի համար, duck ստեղ անում ենք alert quack այդքան բան, չէ՞, հետո default-ի մասին հենց կխոսեմ։ Ու քանց թե switch անենք, նայեք ոնց ենք անում։ Ստեղ մենք ասենք sound obj եւ կփոխանցենք իրեն input որպես բանալի։ Ինքը, եթե բանալին լինի, կվերադարձնի իր համապատասխան ֆունկցիային, չէ՞։ Հենց որ եկեք վերագրենք նրան f-ի մեջ եթե չգտնի, եթե պաստանք, չգիտեմ, pig, խոզ, ստեղ խոս չկա, չէ, հետևաբար սա կվերադասնի undefined, չէ, ուրեմն նայեք ինչ ենք անում, ասում ենք, եթե f-ը հավասար չի undefined-ին, այդ պարագայում մենք f-ին կաշխատացնենք, մնացած բոլոր դեպքերում, եկեք աշխատացնենք են default case-ը, այսինքն ստեղ եկեք alert անենք, եսիմ, yes Այսինքն, ստեղ մենք գնում ենք այն լոգիկան, որը կաշխատի այն պարագայում, երբ որ տրված արժեքը գոյություն չունենա այս օբյեկտի մեջ։ Հիմա եկեք սա աշխատացնեմ pig-ով, կտեսնենք ես իմ, բայց եթե ես սա աշխատացնեմ cat-ով, կատույով, մենք կտեսնենք meow, եթե ես սա աշխատացնեմ dog-ով կամ duck, եկեք բադիկով, կտեսնենք quack։ Սա շատ արագ է աշխատում։ Ինչու՞, որովհետև դուք երբ որ օբյեկտից ուզում եք ինչ-որ attribute, ինչ-որ բանալի, ինքը էլ չի ստուգում մնացածը, ինքը ամիջապես պոպ թռնում է համապատասխան, ու դակի պարագայում թռնում է համապատասխան իր արժեքը վերցնում է եւ վերադասնում է հետ, այսինքն այս ֆունկցիան պոպ վերադասնում է, որին մենք ուղակի կանչում ենք, okay? Այսինքն, եթե իրոք արագությունը ձեզ համար այդ այդ մայկրովարկյանի արագությունը եղանակ է փոխում, ես կհարչակեմ չօգտագործել switch, այլ օգտագործեք այս մոտեցումը։ Այս մոտեցումը հավանականությունը, որ դուք կսխալվեք կամ ինչ-որ բան կմոռանաք, այս բaragայում ավելի քիչ է, քան թե switch-ի բaragայում, որտեղ որ դուք անընդհատ պետք է հիշեք break break break, ամեն кейսը պետք է break break break ունենա ու եթե մի հատ break մոռանաք, արդեն լոգիկայի խնդիրներ կունենաք, error-ներ կունենաք, հա, սխալներ կունենաք ձեր կոդի մեջ։ Ամ բայց էլի հիմնականում երբ որ դու կոդ եք գրում, այդ մայկրովարկյանները իրականում մեծ դեր չեն խաղում։ Նենց որ այդ այդ վայրի ժամանակ ուղղակի գրեք if else։ If else-ը համ հեշտ է գրել, համ հեշտ է կարդացվում, եւ ոչ մի ոնց որ խուճուճ բաներ իր մեջ չկան։ Բոլորը գիտեն շատ լավ if else-ը ինչ է եւ հասկանում են նա ոնց է կարդացվում։ Ա բայց Ամեն դեպքում, ուրեմն switch-ի մասին արժի իմանալ, որովհետև նախ եւ առաջ ինքը նաեւ օգտագործվում է ուրիշ լեզուների մեջ, Java-ի մեջ, C++-ի մեջ եւ այլն։ Եվ կան դու կարող ես առանջվել ինչ-որ կոդի հետ, որի մեջ կա switch գրված։ Օրինակ Redux-ում ես տեսել եմ շատերը օգտագործում են այդ switch case-ը, որպեսզի ստուգեն action-ը որ մեկն է ու համապատասխան կոդ լոգիկան աշխատացնեն։ Ա Նենց որ որպեսի գրագետ մոտնակես հարցին եւ տեսնելուց հասկանաք ինքը ինչ է, ոնց է աշխատում եւ այլն, արժի switch-ի մասին իմանալ, բայց ելի եմ ասում, ձեզ առաջարկում եմ իմացեք switch-ը ինչ է, հասկացեք նա ինչ է, ոնց է աշխատում, բայց մի օգտագործեք, որտեղ հավանականությունը որ դու կարող ես սխալ մտցնեք ձեր կոդի մեջ, շատ է, իսկ եթե կա ավելի քիչ, ավելի հեշտ, ավելի པարզ վարիանտ նույնը անելու, ինչի՞ չէ, ինչի՞ չենք օգտագործում դա։ Լոգիկան իմ դրանում է։ Ամ այդքան բան հույսով եմ այսքանը բարձր, հույսով եմ switch հայտարարությունը բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ